assalomu alaykum studio zamon pro taqdim etadi albatta yigirma ikkinchi o'yinimizga start berdik agar kimdir ko'rib turgan bo'lsa bitta kommentariya albatta layk bosasiz kommentariya yozasiz o'yindan yakun oldin yana 30 kishiga o'yindan yakun oldin bepul bilet beriladi kim ko'rib turgan bo'lsa bitta layk bosgan bo'lishingiz layk bo'lmasa bilet yo'q aynan kommentariya yozasiz nomeringizni telefon nomer yozib qo'ygan bo'lishingiz shart albatta assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchangizga omad tilayman albatta 22 o'yinimizga start berdik bilet narxi 500 rubl Sberbank WhatsApp pastdagi nomerda Xurshid deb chiqadi. Общий o'yinimizda количество biletimiz 2900 ta, prizimiz 220 dana. Prizning ichidan главныйsi Mercedes Sechka 24 motori avtomatik korobka 2000-yil. Ya'ni Kia Rio 2015-yil mexanika. Albatta yana 1000 dollardan bor 500 dollardan 2 kishiga 10 ming rublikdan 5 kishiga qolgani 8 ming dollar pulni bo'lib qo'yganmiz opsiyaga kirsangizlar barcha ma'lumotga ega bo'lasizlar bittadan like bosingizlar bexabar do'stlar xabardor bo'lsin bemalol biletlar maksimal podajka qilsangizlar bir haftaning ichida finalimizni o'tkazamiz albatta 3 kun 4 kundan keyin finalda aniqlasak ajoyib emas bilet narxi 500 rubl assalomu alaykum sharof xushomatdon hamma tomon burtbori mehmon mina Bozi бистудия старт додем. Narxi билеташ 500 rubl, opsh кальсе bilet дарвози 2900 dona, призо 220 taki Hyundai Eh, eh, Hyundai ne? <laughs> Kia Rio 2015 ham kuzov eh, mexanika. Mercedes Sechka 2000 ум кузов 2.4 мотор, автоматика коробка. Кроме машин 1000 доллара hayat 500 доллара, 2 shaxsiyatma 10000 рублей, 5 shaxsiyatma 1 qiyomat konvertiy puli hayat. 1000 доллара همش برای شما نرخ بلیتش 500 روبل карта Сбербанк WhatsApp намик таҳпа закир битора хуршед мебурая партофта сахран чек карда ҳоз мепартоен таон соҳиби нами ماشینو мешем 500 همه қатем ҳама میخوام فقط یک фақат لایک лайк бобога дарк надорад бир тода پول конвертлари 8000 долларда бўлиб қўйганмиз бу процесс сизлар учун ҳаммаси براجانلار 500 рубл ҳаза экрандagi номерга тайлab хуршед тепкиса сахран чек whatsappdan jo'nating 5 минут ichida biletingizni qabul qiling barchangizga اومد یور bo'lsin اوینگا qatnashib o'z ee, omadingiz sinab ko'ring 22-chi o'yinimiz ketyapti. Obzor koyup jibering guruhda. O'zbeklar qay, ат бакам келер айман белен сарида каштай куча чарида мени инал арудас сума бигин бакура сабр бигин ҳамеша ора ҳамай садмеша подпискакн лайкамон чигарои шайхзамон дастгири ма бошед гар беши шумо ҳамай сад бози маҳаниқатай пулу